keep creeping beleza? Aqui é o Extremo trazendo mais um vídeo, mais um, <clears throat> mais um episódio da série Extremes Life, o terceiro episódio e como vocês puderam ver, eu estou focando bastante na série. Mas enfim, galera, hoje eu tô feliz. Hoje eu tô feliz porque... não sei. Então, galera, é... É... Primeiro de tudo, eu vou falar que eu comprei muita, mu muita comida. Comprei isso tudo. Eu comprei tudo isso pra quê? É, pra levar em um passeio. Eu não vou levar isso tudo, é claro, eu só vou levar uma coisa que o resto eu vou comer tudo aqui. Como vocês ouviram falando que eu vou, eh, eu vou levar no passeio, que passeio é esse? É um passeio da minha escola, que eu vou gravar, né? Porque eu sou youtuber, eu tenho que gravar, eu sou profissional com meu trabalho, que não é um trabalho, eu não ganho dinheiro, hein? Mas enfim, e outra, outro motivo, porque se não fosse de escola não, foda-se, é um parque aquático, eu acho, é um parque aquático, né? Bom, e o parque aquático é o quê? É um parque... Bom, é, eu nunca fui no parque aquático, na verdade eu já cheguei a entrar em um parque aquático, mas eu não... É, eu, eu só fui no parque aquático e fui embora. Eu, eu, peguei uma câmera de graça. Essa câmera era tão foda que era de 1980. Mentira, era, era muito antiga. Era aquelas câmeras de filme ainda. Amanhã, às 7 horas da manhã, eu vou estar indo para um parque aquático que fica em Aracruz, no Espírito Santo. Primeira vez que eu vou ir no parque aquático. Eu vou estar gravando, vou estar registrando esse momento e postando e compartilhando no YouTube e talvez eu vou mostrar o rosto de pessoas que não vão querer aparecer no vídeo, mas foda! Eu espero que lá tenha bastante coisa, comida e é, vou esperar chegar amanhã. feeling like a renegade, somebody save me Standing in the midst of the crowd but nobody sees me. Shouting at the top of my lungs, but nobody hears me. All in the name of love, look what you made me. Now what I imagined. I've been down this road before, and nothing is changing. Please help me up, don't shoot me down. My third second chance, but this is true romance. Help me! A droga tá fazendo, tá fazendo um negócio na frente da Oi, câmera. Oi, gente. Tá de lado. Como é que é o áudio embaixo da Não, deve estar tá um lixo o áudio. Mas... Tá- agora eu vou fazer uma sereia, uma sereia. Você com a perna aberta, tá ligado? Tá, eu vou é, eu nadando, hein? Tá com um pau de bateria. Vai tomar no... aqui com o mais famoso do canal e eu vou me fazer uma entrevista. Oi, como é que você nome? Meu nome é Jeff. Meu nome é João. Quantos anos você tem, João? Tem 28. Tem 28, João? Ó, então, você é uma pessoa aqui muito famosa nesse YouTube, nesse Brasil. Você já recebeu alguma propaganda, algum, algum... Esse aqui é o intruso do vídeo foco no, João, na verdade, Eu faço a câmera pra ele agora, tá? Eu tenho que pegar é mais nesse vídeo, mas a gente tem que entregar a câmera pra ele.